florida invernale non è proprio niente male l'orgo florida invernale non è proprio niente male Torri è uno splendore però manca l'ascensore Torri è uno splendore sangue dentro e non c'è la luna, ma questa è una fortuna, comincia il cambiamento, proprio da qui dentro. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. l'ascensore, torre l'ascensore, però manca l'ascensore. Ai mammarile che passò, ai mammarile che passò. E non c'è la luna. ha, ha, ha.